Embriaghi! Embriaghi? Sì! Cesso! Ragazzi andiamo a mangiare uno scorpione! Kumiko, sai che torno in Giappone il 29 di marzo? Yeah! Faccio il tour, faccio il tour in Giappone. Nihon no tsura あちこち回るそうそうそうそうあちこち東京だけだけど東京だけ ah, <laughs> Se volete venire in Giappone con me Mangaka96 dal 29 marzo cliccate sul link in descrizione o nel primo commento. Spero che riusciamo ad andarci tutti insieme, grazie ancora. Impazzita. Primo pasto di oggi che è la colazione. Dove anche te un po' di pollo? No, sono piena. Oh. <laughs> Banana coi cuori, questa è buonissima, Tokyo Banana Heart. Ine, lo mangiamo? No, non Piera. <laughs> Lasciamo la nostra Mary a lavorare e a giocare con queste meravigliose palle di Natale. Divertiti eh, e noi intanto andiamo a... Andiamo? Cena. Cena. Cena. Cena. Cena. Non andiamo mica in Cina. Nani lo tabetai, no? Bangkok rischi? Rioriski? Gli ho chiesto se le piace la cucina di Bangkok, ha detto di sì, quindi adesso andiamo a provarla. E eh, devo a cucina stasera食べる Stasera? Questa sera mangi lo scorpione? Sì? Eh, eh, già sì. Sì? Dovete sapere che Kumiko è la prima volta che va all'estero oggi. First time, first time a Kagai. Incredible. Oggi andiamo in questo department store che si chiama G, perché ha proprio forma di G, come potete vedere. Gian gian gian. Prima volta per Kumiko che si beve un bel cocco. Oh. Ah,これ開けなくていいよ。ここから飲めばいい。え、見たい。飲んでじゃあ。あそう。これ持って帰る持って帰る持って帰らない。lo, eh. eh? eh? lo porti a casa? lo porti a casa questo? Non de? Non de? Non devi te? Itadakimasu! Dozo! Oh. Buono? Buono. Amma è? Amma è. Contoni? Mm. Ha detto che è dolce, dolce. Dolce. Ragazzi ci siamo fatti anche delle fotine, se volete vederlo seguiteci sui nostri Instagram, ve li lascio qui. Stiamo per mangiare il green curry con cubico. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. おいしいおいしい <laughs> <laughs> buono? buono Punto, Adesso andiamo a bere il tè con le bubble, con le bolle qui Grande con Genki Bubble. Bubble tea col mango Ragazzi sto facendo anche la live Quindi se non ve le volete perdere queste live meravigliose con Kumiko Dovete iscrivervi al mio Instagram Guardate come siamo tecnologici Adesso Kumiko prova il bubble tea Guardate che bella Ciao, la ragazza con cui hai fatto la foto a Tokyo ad aprile durante il Giappo Tour con Luca Adam Ah ciao Celeste, ciao Eh mi ricordo, mi ricordo Se lo ricorda anche Kumiko perché quel giorno poi c'era anche Kumiko Eh, sugoe Vedete, si è stupita di sta cosa la nostra Kumiko Buon appetito Buono? Oggi? <laughs> Nani nani nani 何これ何これ何これ Ponete manze Assaggiamo questo mango Mmm Capite? Capite mango Itadakimasu Dodo noi ci gustiamo questo bubble tea e ci vediamo dopo che andiamo al night market per il primo giorno di Kumiko all'estero. È impazzita. <laughs> E intanto che Kumiko e Mary sono in piscina, io sono in palestra. Che palle! Tanoshikatta? Tanoshikatta! E eh, haranai no mo? Oh, eh, ecco qua per la gioia di tutti i maschi abbiamo Sexy Kumiko! Sexy Kumiko, <laughs> Stiamo andando a Khao San Road! siamo nella strada Khao San Road. Khao? San Road. Lo assaggiamo dai Ragazzi andiamo a mangiare uno scorpione Stiamo per mangiare uno scorpione ma lo assaggia anche te, no? Sì, ok, ve lo assaggiamo tutti. Gnocca di bambù, assaggia! Ah, ah. Lui, lui. Ah. E da verità, da verità? Da verità? Da verità? Da verità? Non l'ha mangiato! 얼씨 Natale si può dare di più per noi E non abbiamo ancora bevuto eh Goodbye <laughs> embriaga. Embriaga. <laughs> Nani Nani Nani zero zero? no? Maru? <laughs> Cammino che de Embriaga. Sta facendo una croce con i capelli la nostra Kumiko ubriaca adesso Kumiko va a cercare il cesso abbiamo deciso di andare a mangiare la pizza i piatti che si possono mangiare solo da embriaghi embriaghi sì! Un po' embriachi, un po' no. <laughs> Kumiko, Kumiko, Kumiko non deve più bere in vita sua. Kumiko, Kumiko, cazzo fai? Kumiko <laughs> è impazzita. Qualcuno la fermi. Lama, ok bene Ragazzi è arrivata la pizza hawaiana per la nostra Kumicombriaga Pizza, pizza hawaiana, la tua preferita Ma questa non è 6 pezzi, ce l'ha portata da 8 comunque Ah è vero Non sai più contare? No Kumikopayun Cesso cesso! Il cesso! Buon appetito! È buonissima! È buono qui? È buona! Umai? Ma Nicolo Cao! Non è male! No? Ma tu l'hai tolta l'ananas! Eh vabbè! Vabbè ragazzi direi che finisce qui Basta Finisce qui il video perché qua è meglio se non riprendo più Kumiko Spero che questo video vi abbia divertito Noi ci vediamo alla prossima puntata Ciao Ciao Ciao Ciao Ragazzi questa sera andiamo anche noi in questo bar di Una Notte da Leoni 2 Al 64 esimo piano La pizza con hawaiana Itadakimasu Hai Buon appetito! Sarap!